気がついたら同じメばかりプレイスしていつも同じ場所でしょ諦めずに消える足場に挑戦するけどすぐにシャターに落ちる るもめにゴーがあれば学にも声なき島でつくけど何回やっても何回やってもえラーメンゲタをせないよあいたつまき何回やっても行かがない後ろに回った打ち続けてもいざるかずに飛ばせがよタイムがだも試してみたけど竜巻焼いたじゃん だから次は絶対勝つために僕はいい感くは最後までとっておく気がついたが赤いふも 諦めずに家まで叩きつくかけどすぐに残機なくなるリフ仕事があれば学にエマンを出せるけど ても床がない後ろに下げた競技をとてもいずれは競技を詰められるタイムランダも試してみたけどあいつの順風はくがらないだから次は絶対勝つために僕はいかんだけを最後までとっておく